pro kanca dolanan ning jaba bocah saiki metu saka omah yo bebarengan rencang-rencang awido dolanan ayo wis saiki penak tenan rasane bebarengan kanca-kanca sing lagi seneng ngati tenan langsung kotulan dolan bebarengan layu mlayu nang lapangan ana sing delikan ana sing jamuran layu ngalung idul nganti lali mangan saja bunga tenan kabeh sedo gocekan pancen bocah cilik durung ngerti beban ngerti mong isih dolan ngerti mong isih jajan meneh ngerti nek sesuk mesti sing dolan pengen tekan bengi wong tua bingung sedaya padha njenjepo monggo-monggo tulanan bebarengan karo kanca-kanca jarene wong Jawa nek turu surup-surup kuwi dicapak buta ijo bukan no padha metuwa karo nggowo ngoso karo godho katelo tinggo cerita-cerita sisa telo rembulane jarene sing awe-awe mulane jo turu sore menggondali kendala wewe dene yo padha nene aja nggo suwe-suwe Sota si ramen keluarga yang saat terusin. oh mas yo bebarengan rencang rencang awi dolanan ayo wes iki enak tenan rasane bebarengan konco konco sing lagi seneng